ähm. Ähm. Was mache ich? Was mache ich? <laughs> Was mach ich? Aha. Ja, ja, ja. Yes! Wo hast du deine Lehrstelle gefunden? Online auf Justi. Online auf Justi. Online auf Justi. Ich habe meine Lehrstelle auf Justi gefunden.